Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita Happy birthday selamat ulang tahun untuk hari ini ini untuk kamu hari ini ulang tahun dan spesial hari ini dibawa ke sini gimana perasaannya senang ya ya udah cukup senang aja iya bagus ya, harapan buat dia? Mudahan kakas dapat jodoh. Amin. Ulang tahun untuk Lia. Ya. Semoga Lia panjang umur, cepat selesai iya, kuliahnya, cepat dapat jodohnya. Amin. Kuliahnya ulang Lia. Semoga panjang umur, sehat selalu. Balom. Wish you all the best, Aulia Hidayati. Thank you. Hai. Selamat Música